हमें जाना था कराची से Thatta means interior sin. And we have our main four points. Well, number one, number two, number three, number four. I mean, number one is Homburn Museum, Makhli Kabristan, Shah Jahan Masjid, and last, my favorite, Kenjal Lake. Point से पहले हमारा एक हाफ पॉइंट भी था जिसमें हमें नाश्ता करना है so this is Mardan hotel ये सारे पीछे सीन कर रहे हैं हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं उस्ताद इस होटल का नाम क्या है हरदार होटल ये किधर है हरदार रेस्टोरेंट ये गुलशन अदीद गुलशन अदीद नाश्ते की प्रिपरेशन चल रही है तो बहुत इंजॉय तो मिलते हैं सीधा कर ली नाश्ते के बाद कर लीजिए इस वक्त बंद है खोला जा रहा है हमारे ही तो ये अंकल है मुझे गाइड करते रहेंगे साथ साथ कौन सी चीज़ क्या है आबादी का आसार मिले तेईस से लेकर इक्कीस तक पहली सदी कबल है पंद्रह से लेकर पंद्रह तक दूसरा दौर है ब्रह्मणी दौर आया लास्ट पीरियड उसका ये छः से लेकर एक तक अब्बासी का दौर है उसके बाद ये शहर शहर आपका तनाव एल से भी कबल मसीह ये पहले से भी कबल मसीह है सारे वक्त के बने हुए हैं जी हाँ ये उसके बीच वाले दौर ब्रह्मणी दौर के हैं ये क्या चीज़ है है ये स्टोर है आता है या गंदा मत अच्छा जी जी ये भी ब्रह्मणी दौर के हैं ये शिव ये सामने शिव का मंदिर है जहाँ से ये सामान मिला हुआ है शिव वो अपना वो किला बना हुआ था जिसको पता किया था जो खंडर बना हुआ है इस वक्त नाश्ते के बाद हम अपनी फर्स्ट लोकेशन के लिए निकल पड़े that is Bambhore museum Bambhore museum Muhammad bin Qasim और ससी फुनो के दौर के हैं इसकी पूरी हिस्ट्री आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से पढ़ सकते हैं according to the Wikipedia Dhar is a city dating to the 1st century located in the modern city of Pakistan. तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये लोग हमें छोड़ के चले गए मैं मैं पैदल ये दूर दूर तक यहाँ पर पब्लिक कुछ भी नहीं है हनी भाई ये ड्राइवर साहब सेल्फियाँ ले रहे हैं ये वो मस्जिद है जहाँ मोहम्मद बिन कासिम और उनके लश्कर वालों ने फर्स्ट टाइम नमाज अदा की और साउथ एशिया की पहली मस्जिद ही कहलाई जाती राजा दायर का किला था जो साहब ने शुरू से जो वीडियो बनाते हुए आए हैं क्योंकि अब रात का है तकरीबन ये सात सौ ग्यारह ईस्वी की दो की बात है ये बनू मैया का दौर था यजीद जो सा प्रोसेस तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम सत्तर साल की साल की उम्र में उनको यहाँ पे सिपर सलार के उसमें भेजा गया था ये राजा दाहिर का किला था यानी यहाँ से उसने मजबात शुरू की थी जो मुल्तान तक जारी रही थी और ये जिस जगह पर अभी हम पड़े हुए हैं ये सबसे पहली मस्जिद है यहाँ पर यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने बाबुल बाबुल सलाम ये इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था और ये सबसे पहली मस्जिद है तुझो तुझो हाँ क्यों साल थे वो इतना क्यों बच्चे आया इतनी मुझे भी नहीं आती <laughs> करने के बाद हम अपनी थर्ड लोकेशन मकली कब्रिस्तान के लिए रवानगी इख्तियार कर गए अकॉर्डिंग टू दिकीपीडिया मकली कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिधर वन मिलियन प्लस टॉम्स हैं मीन्स कब्रें हैं और ये 400 साल पुराना भी हो चुका है इधर बहुत बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें बहुत वजीर बहुत अनयोगी कर है मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा according to the Wikipedia it is too good मेरा मेरा एक है कि आप एक बार विज़िट ज़रूर करें शाहजहां मस्जिद सिंध का एक पुराना किला है जो बादशाह ने Really, Shahjahan Masjid is too beautiful. Please go and visit. और हमारी लास्ट लोकेशन एंजल जी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा सिर्फ देखो We are in Kenjur Yeah. उसके बाद खाना खाते हैं फिर नहाते हैं और फिर आपको और मजे कराते हैं रोटी खोल दे सभी गैमर बस अब कैमरा करारा लंबा कर क्यों कर रहा है भाई कैसे होगा लंबा यार बटन खोला मतलब दो तीन बटन खड़े खड़े दूसरा से मम्मी रे अरे बाप रे अरे अरे दादा रे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सीधा सीधा सीधा सीधा सीधा सीधा बस बस बस बस बस बस अरे नहीं भाई अरे बहादुर आपने ऐसी ड्राइव था खतरनाक तो नहीं था